Saluton carai el eh, la Orienta Parco, Osterpark, Park, che mi por la unua foio post eh, multe da monatoi, de nove practicis mian confuon citie. Do, mi esso stra felice pro tio, cae bon volu giui la belan veteron se vi povas. Restu con ni, con me dito con ni, Saluton kai bonvenon ania nova Zamenhofa medito. Ci nocte mi legos por vi kai kun meditos kun vi sur el tiro. Ciu venas el gazet articolo en la esperantisto, iaro 1891, octcent naudec trovigas en pagio cent dudec Vane quelcae amicoi attendas, che la riciuloi au la gravae personoi cae sozietoi au registaroi al ni helpu. Cae vane ili pensas, che la prospero de nia afero dependas de la helpo de tiui. Ne, contraue, la helpo de tiui dependas de la prospero de nia afero. Tion ci, ni ne devas forgesi, cae tial ni ne deva sidi sen labore cae attendi helpon de la potenzulo. Care ciui, citiu el tiro pensigis al mi pri la complexa rilato quiu estas inter la subtenantoi de afero cae la potenzuloi. Frapis min la aliro de Zamenhof al tiu rilato, char Mult foie oni plendas che la potenzuloi ne comprenas nin malgrau la facto che ni estas la justai, pravai, giust opiniai, merilate alla ferumem. Giuste pro tio mi volis substrechi tiun interchangion de posizio inter causo cae efico. Do, la prospero de afero dependas de la subtenantoi cae la potenzulo el venos nur poste, char ili desiras pruvoin evidenta in factoin anto ol investi en aferon. Cae do la instigo cun mediti cinocta estas, cium da foioi ni riscas meti en maljustan locon causon cae efficon. Dankon provia attento, Gis morgau cae ciel ciam, antauen, sen fine.